10 лет назад мы начали играть в высшей лиге КВН. За это время мы пошутили о самом разном. Но только не о технодоме. Давай, давай. Поздравляем, технодом! Давай, давай, давай, давай, давай. Возраст, когда сделано много. И полным-полно сил сделать еще больше. И никаких шуток.